का तो उधर नीचे 90 एमएस 40 एमएस कांदा बैक का ऑप्शन दिखा रहा बैक के ऑप्शन के नीचे एचडी का बैटरी तो दिखा रहा हाँ हां हाँ। हाँ, उधर उसे पिंग बोलते सो 80 एमएस लाल में रहेगा तो हाँ फुल हाई है पिंग तभी हमारे इससे तो हमारे तो गोलियां लगती है नेटवर्क इशू अब ग्रीन में है मेरा ये पैसा आ गया तो अच्छी है पिंक तुम्हारी